在周一的部分，我们会在凌晨的两点四十四分迎接下弦。这也意味的是，我们可以针对在这个时间之后，也就是在起床，呃，您看到日出的时间这个段时间呢，我们可以对着这个月亮呢，对着太阳的这个方向呢，去祈求你想要抛弃的东西。比如说，我想要舍弃一些不开心的东西，舍弃一个一段不好的感情，或者是想要。 呃，把一件不好的官送给处理掉，甚至是呢，把一个不好的人际关系呢给撇除掉，或者是处理掉一个不好的客数，呃，类似这样的东西呢，可以在短期达到的目标，都可以在这一段时间呢去做一个祈福。那尽量呢，就是在太阳升起之前呢完成这项祈福哦。那么在周一这一天也是很适合，可以新宫动土，土仪，也就是要。 搬家哦，还有呢，也很大力婚姻的日子。当天呢，要提醒呢，属老鼠的朋友有翻到天狗，所以呢，我们在外出，尤其是行车，还有呢，出入的这个安全上面呢，要多加的注意，也避免跟他人呢有口角上面的这个争执。在这一天呢，也很大力呢，可以入学。 种植，比如说我们要在家里呢，自己先种一点青菜呀，哈，或者是说有需要祭祀的朋友，祈福、安床、入宅都很大力，可以在这一天进行。那么要提醒一下，在这一天呢，我们有逢到月祭这个神煞，所以呢，唯独是针对真送，所以呢，如果你有要送审的案子或者要上诉的案子呢，这个案子就不要在这一天呢去递案件，啊，会比较理想。 再我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是四吉灵遇，而且在这一天又逢到了曲星这个吉星的加持之下，所以呢，我们呢可以呢把很多的这个凶的状况呢都可以转吉哦，因为呢它代表的是呢我们有了这个岁和玉堂天成呢，他们可以斗转这个地心的一个力量。 因此，在这一天呢，除了很大力，我们可以上官开市、好交易入宅，基本上呢都是百事皆宜的好日子哦。唯独有一项东西是不宜的，因为它逢到了翻工哦，所以呢，在当天是不利嫁娶的哦。所以在这一天，尽量不要去做登记啊，或者是迎娶的动作。 而在周三这一天，我们会迎接的是天罡日，提醒本命有犯魁罡，或者是说本命哦有在今年呢运势比较低的朋友们呢，尽量呢就是不要吃牛肉跟相关的加工食品。在当天也逢到了这个土福哦，所以呢是禁忌动土的，包括家中的花园的土壤也尽量不要去做翻动。 在当天也逢到了刀砧日，本来有预定，不管是微创手术、大小的手术，都尽量避免在当天去进行，才可以呃有你预期的术后的一个恢复的效果。在大力一些针对，比如说呃木鱼叶的哈，比如说我们要捕捉、要结网、要捉鱼，在这一天呢是可以很大力有好的收成的日子。 那在这一天也是很大利，我们的祈福吉日。不过有一个蛋叔在这一天所拜拜、所上供的物品，请一定都要是素的，因为在这一天逢到的是天罡日。那么要特别提醒一下，在这一天呢是不利做大笔的交易的，因为在当天有逢到流财这个星数的干扰之下，太过大的干港呢都很容易会有失策。 反而呢会弄巧反拙，所以有在投资理财的朋友们，在周三的操作上，请务必要多加的小心。再来就是在周四这一天，我们会迎接的是七元二降，而这一天呢也是很大力，我们可以帮自己补运哦，或者是呢我们想要。 帮自己添财库的日子，不过特别提醒一下，在这一天呢是不适宜去探病哦，也就是俗称的误探病的日课，在这一天也是很适宜可以问名，也就是如果你有想要改名，可以把这个名字放到案前，也就是给祖先过目个两三天之后再去登记改名。这天适合交易、治病、求子、安床。 好，那么呢，有需要的朋友们呢，都可以参考一下。再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是真君选药的即刻。而在这一天呢，我们有逢到的月煞跟无路的一个干扰之下呢，老师会建议呢，针对我们要交易呢，还有审婚的部分呢，都一定要做双重的一个 double check，才会是比较理想的哦。 而另外呢，在周六这一天呢，我们会逢到的是月见土府的日子，因此也会建议在这一天是不宜动土的。不过在这一天是针对很适宜，可以针对家中呢有乙患的朋友们，可以投药来做断乙的动作。最后我们来看一下，就是针对在周日这一天，我们会迎接的是董公选药的即刻，而这天呢。 同时，针对属兔子的朋友们，我们会逢到闲池心宿的一个影响之下，对于跟异性的一个沟通还有交流上呢，请务必要小心言辞哦，不要没有讲到几句话呢就冒犯到他人的隐私，或是让人感到厌烦。所以呢，请务必要小心谨慎的去互动，才不会弄巧反拙。再来呢，在这一天呢。 针对想要穿耳洞的朋友们，也是很适宜可以去打耳洞的日子。这一天也可以帮自己剪指甲或者去做美甲来开运，也很适合针对想要透过针灸埋针来理气的朋友们呢，或者是说你想要玩脸来做美容啊，都可以呢，用周日这一天呢来进行相关的一个整容。 再来，在这一天也很大力有需求呢，去入宅、安乡开市的朋友们呢，来去做这个需求。那么有要这个交易跟纳财的朋友们呢，也可以在这一天呢，在相关的方位呢，摆上百运的摆饰哦。那么老师会建议呢，我们可以在喜庆方的南方呢，安上呢一个我们的这个开运的这个商品。那么 以上呢是针对当周呢重要的日课吉凶的部分。接下来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属龙的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么在这一周呢，这三个生肖的朋友的，你们的工作上面有一个相当好的一个变化，在工作的场所呢，也会发生一些相当美妙的事情哦。所以呢，这个时候呢，也是时候让你去推动一些停滞不前的项目了，或者是说，如果你有非常渴望的一些事情，呃，跟东西呢，你也是时候可以去逐步的实现它。 在人际方面呢，在当中呢也是有相当，呃积极的意义哦，因为你跟某个人的合作关系呢，也可以达到一个新的 level，因此呢，在这个礼拜你会感受到自己呢可以接收到很多很好的正能量，所以请你好好的运用你在当中的好能量、好契机，还有包括呢。 要用这些机会呢，来改善你现有的这个现金流，还有改变你现在的一些日常习惯哦。再让我们来看一下其他生肖的朋友们呢，在当周又有什么其他需要留意的事项？首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周是属于蓬勃发展的一周，而本周呢？ 当你从工作或者是从求职当中呢得到你所想要的东西，请你务必记得一定要自律哦。因为当周当你拥有了高效率，还有坚持不懈的时候，如果你在你的这个办公室或者在你的这个工作的流程当中，呃，陷入的一些混乱或者是一些呃沮丧的状况的话，那么你就要立刻站出来去，呃。 引导别人用一些新的方式，或者是新的结构，哦，来帮助你的这个团队跟成员呢，来更有效的去完成这件事情。那么在这个礼拜，你就可以让自己凸显出来。所以呢，在当中呢，你也可以让你的这个职业生涯呢，呃，有另外一个这个记忆点，也就是你的同伴，比如说。 资深的同事或者是老板呢，会觉得是说，呃，有你的支持跟建议呢，是一件很不错的事情。你是一个值得信赖的伙伴啊，那们会觉得是说，可以给你一些其他的发展空间。所以，请属老鼠的朋友呢，要好好的表现自己的所长跟专才之处，在当中呢，要留意的天数有一天是周日。 而在当周属老鼠的朋友们的开运花呢是月桂树，而这个花呢它是用来献给这个圣索托普尼纳斯哦，那他是一个属于蛮固执、不知变通的人。那一般呢我们都会认为说非常固执的人呢他是很难去改变他的想法，因为他已经有非常坚固的信念哦。 因此呢，受到他的祝福，属老鼠的朋友们在当中呢，你们其实呢也意味的是相当的顽固的，在感情的部分呢，其实也代表是你会有很屹立不了的信念，你会很坚守自己的想法，凡事你都想要贯彻始终。我想要对这个人好，我就是对这个人好。你相信你自己，呃，所眼见眼睛所看到的，或者是说，呃。 你对于他的这个信任感是有的，或者是没有的，你都会很深信不疑。因此，在吵架的时候，愿不愿意退让呢，也有很可能呢，会影响你们的感情的进退的一个状况。所以，请你要好好的把这一个东西呢，用在好的着力点上，才不会导致呢，你们的感情呢，会有一个拉锯的一个状况哦。下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在当中呢是属于公开交流的一周，而这也代表是呢，曾经呢充满了压力呀和敌意的这个工作的环境呢，现在呢也开始逐渐的变得非常的好了，而且似乎眼前的很多事情都逐渐可以解决咯，因为每个人呢现在就好像准备放下我们手中的这个 weapon，你的剑呢准备都放下来了，大家都准备要妥协了，准备要好好的来。 compromise 来公开的来把事情说开了。那么，如果你觉得老师说的这个状况不适用于你的话，那么这代表的是说，呃，你可能在你的工作场合上面一直在跟一些恶霸在打交道。那么，他们可能就要开始对你发出一些比较强烈的攻击了。那么，甚至于他们可能会试图想要。 呃，让你难堪，好，或者是呃，让让你要处理一些冲突，因此呢，在这个时候呢，你必须要确保你自己有自保的能力，好，你要能够冷静的、专业的去处理眼前的一些问题哦，这样子呢，你才可以躲过眼前的这一关，哈，因为不管呢怎么样，在这一个礼拜呢，你所要做的呢，就是直线的去面对眼前的一些事情哦。 因为呢，在这个礼拜，不管什么样的状况呢，正义跟道理都是站在你这边的。因为毕竟，呃，你在运势上呢，跟天使上呢，都是到位的。好，那么在当周呢，属牛的朋友呢，要留意的天数呢，有一天是周一。那在针对感情的部分呢，我们在当周的开运花呢是紫苑花。 花呢，它是被选来献给在伊索比亚最早的传教士哦。那么这个传教士他其实也是相当机智的一个人，因为他当初前往这个异教徒的国家，完成了相当艰巨的传教工作，用了他的机智去说服了别人。所以呢，在在当中呢，受到这样的花的祝福的朋友们，也意味的是你在感情里面呢。 是相当的有智慧，懂得运用你的机智，非常的能言善道，知道用你的这个情商呢，让对方对你百依百顺哦。所以呢，在在你的这个另一半的眼里来讲呢，总会觉得是说你真的很懂他想什么哦，你非常的呃能够知道怎么样顺着对方的毛去安抚对方的心。 但是呢，也记得不要忘记把自己的需求给说出来，才能够让对方同时也走入你的心哦。下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在本周呢是属于复苏标志的一周。那么这也代表是呢，如果你在近期呢遭遇到了需要转换跑道，或者是失业待业状况，或者是被裁员。 甚至，比如说你的业务状况陷入的困境，类似这样的一些挫折，在这个礼拜，你可以想办法要去弥补一部分的这些损失哦。嗯，因而且呢，你在这个礼拜呢，你也可以逐渐的对于你内心的一些不安呢，逐渐的找到可以让自己感到心安的方式，因为你会意识到，就算眼前有这些问题，呃，有这些不如意的状况。 你还是有办法能够去掉到头寸，有办法去承受这些压力，然后也是有办法可以呃找到一些方式去度过眼前的这些难关哈，然后解决这些负担的。所以呢，呃，这个复苏的标志呢，也会意味的是说，你会慢慢一些曙光跟找到方向。 而在当周呢，我们要留意的天数呢是周二。那么，在针对感情的部分呢，属老虎的朋友们呢，在当周的开运花呢是狗舌草。那狗舌草的英文名称呢，代表的是地表上的覆盖之物。那它的繁殖能力其实是非常的强的。 可能我们很多人都不知道它的名称叫狗舌草，你就觉得它是在路边、马路边非常常见的那种野草。它富有这种绒毛的种子，然后只要风一吹，就可以在任何的地方落地生根。一年只要你栽种一朵，它就可以繁殖成好几万朵。所以呢，它的祝福呢，就代表的是繁殖。 在当周受到他的祝福的状况之下，也会意味的是，在这个礼拜你可能是属于呃会比较去呃那么在乎另一半的，你会比较想要去做 social，也就是去呃交友，因为你会把很多的时间花在社交上面哦，交友广阔，然后你会认为四海之内皆兄弟，但是。 呃，这么泛交的这样的一个个性呢，就很难去深交，所以呢，也你也不容易得到真正的知己哦。因此，老师也会建议呢，还是真的，呃，要认真的去寻找可以谈心的对象，哦，可以深交的对象哦。好，下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在本周是属于身居高位的一周，而在这个礼拜呢，你可能是其他人的导师啊，或者是你周围的人可能会认为你是一个值得称赞的人，你的道德啊，或者是价值观都相当的挺有高位的。那么在本周你的业绩啊，或者是各方面表现的都相当的耀眼哈，甚至在业务能力方面也是做的特别的好。 而且这不是短暂的哦，呃，你的成就呢也会来自于你在呃现有的领域方面呢所得到的一些呃尊重哈，所以基本上呢你自己也会感到蛮自信的。在当中呢，属兔子的朋友并没有需要留意的天数，而在感情的部分呢，我们的这个开运花呢是野生的向日葵。 那么向日葵，它的用途其实是相当的广的。除了它的种子可以做成点心之外，它还可以提炼成食用油。然后它的这个叶片呢，也是家畜很喜欢吃的这个饲料之一哦。它的花还可以做成染料哦。那么我们的这个日常的生活中呢，跟它来讲的话，其实是息息相关的。呃，基本上食衣住行很多都可以用到。 呃，它是和我们人类相当相当投缘的一个植物，所以它的花语呢，包括受到它的祝福呢，也代表的是投缘。呃，在这个礼拜呢，受到它的祝福的一个状况之下，属兔子的朋友呢，意味的是你能够找到一个可以跟你情投意合，呃，找到一个跟你可以。 完全是 match 的一个理想型的情人哈，或者是恋人，也就是你的 Mr 或者是 Mrs Right。你希望这样的对象可以早一点的出现，所以你总会一直东选西选，东选西选的。但是请记得，呃，想要找到这样的一个对象的前提之下呢，代表是你不能够太被动，你必须要主动积极一点啊，才能够找到这样的一个对象哦。不然的话，你一直。 跟格居在高位，那么你是很难去看到这样的对象就在你的身边的好。下一个生肖呢是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢在当周呢是属于手腕相当的一周，而在当周呢你可能可以透过这个创造性啊来解决很多的一些方案，再来你也可以透过这个情感的联系呢来和他人呢。 有些认知，呢，然后进而的去解决一些问题哦。你还可以发现一些未被发现的问题呢，来把一些方案给替代掉。所以这种创造力呢，会很适用于呃，目前手头上呢有在处理一些开创性方案的朋友们。那再来，如果你是属于这种从事创意的行业的这种工作者呢？ 在这个礼拜，你在你的工作领域上呢，也会是相当的得心应手的哦。好，那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周五。而在我们感情的部分呢，在当周呢，我们受到的是兰季的祝福。而在西元的十三世纪哦，苏格兰的城堡，他们逢到了这个丹麦的这个军队的这个突袭包围，那这个。 丹麦的军队他们在进行的这个途中呢，不小心呢就闯到这个花丛，那这个花丛就是我们刚刚提到这个蓝蓟花的这个花丛，它的刺呢就砸到这些呃兵的身上，让他们感到非常的疼痛，所以呢不禁呢就会哀出呃产生，好，所以呢这个。 呃，苏格兰的这些军呢，就发现了，就反击了，所以就反而就偷袭不成而大获了全胜哦。所以苏格兰呢，为了纪念这一场这个战争的胜利呢，他们就把这个蓝季花呢视为他们的国花哦。因此呢，蓝季花呢也的祝福之下，也代表的是老天保佑。那么在 这个花的祝福之下呢，在这个礼拜呢，也意味的是说，属龙的朋友呢，呃，你们会特别受到老天爷的眷顾哦，也就是在这个礼拜你特别的有天时哦。那么不管在呃这个感情或者是在事业方面呢，你都会觉得是说，呃，都是一一帆风顺，然后都是能够呃很得势。 呃，然后非常的可以恰到好处啊，所以不妨呢可以呃很运用这个时候的这个情势呢，去推自己一把。不管你是要告白，或者是想要再更进一步，都可以运用这一股情势呢，好去把感情呢再更进一步哦。下一个生肖呢是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢在当周是属于制定道路的一周。 也意味的是，你可以考虑理想的公司去工作，那也可以去好好的思考你自己本身的专业哦，可能是什么，或者呢，要制定自己的一个创业的计划。在这个时间点哦，呃，这些对你来讲呢，都是属于可以呃激励你自己哦，然后可以让你会更明白你未来的人生时刻到底想要成就什么，因为你在这个时间点是可以科。 化你的这个梦想的时间哦，也是可以慢慢的让它逐渐的形成。那么这样一步一步的呢，去延续这样的一个脉络呢，就能够往你的梦想这条道路前进哦，而让这一个动力呢，变成你强而有力的一个行动力哦。 那么在当中呢，属蛇的朋友运势也是相当的强盛，因此并没有需要留意的天数。而在当中呢，属蛇的朋友的开运花是圆竹。那么传说呢，在中世纪的欧洲，在人们在开发这个森林的同时，住在这个森林中的精灵，他们就陷入了这个粮食灭绝的困境。所以在这个时候，他们就发现。 如果他们吃了生长在这个木草地上的这个圆竹笋哦，就可以趋吉避凶。因此呢，这个圆竹的这个祝福呢，就代表的是侥幸。因此，在这个礼拜受到了这个圆竹祝福的属蛇的朋友们呢，也意味的是说，幸运之星呢投射在你的身上。 不管你们在感情上或是在人际上碰到任何的困难，一定呢，周边都会有，人呢出手来那个协助你们缓和，好，然后也会呢保护你们，让你们的关系呢不至于呢立刻就是崩坏，也会协助你们呢能够就是冷静或者是呢修复，啊，所以呢，在这个礼拜呢。 呃，请你们在这个互动上面呢，也要多一点的注意哦。下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在当周呢，是属于需要面临选择的一周，而这也意味的是呢，你要记得哦。 我们在当中呢，见什么人该说什么话就说什么话，不要绕圈子。而你也很可能看到许多不同的方式呢，可以在工作中取得进步哦。很多样的选择通常是一件好事，但是你要注意的就是你花多少时间去做梦，而不是采取措施去实现你该做的事情。还有要记得，就是在一个潜在的路径哦，取决于你。 所愿意采取的步骤，因为你有很多的方法可以在你目前的这个直癌生涯中取得进步。可是，如果你不去选择其中一个道路去坚持的时候，你终究不会得到你想要的，因为你一直摇摆嘛。所以，不管你最终的决定是什么，你最后都一定会得到你要的好处。所以，请你要果断的、自信的采取行动，好，然后一直往那一个道路。 执行就好了哈，所以这个是针对属马的朋友的建议哦。因为不管你做哪一个选择，它最后一定都是好的结果啊，只是你一定要坚持到底。那么在当周要留意的天数呢，有两天哦，一个是周一，另外一个是周三。而针对感情的部分，在当周呢，我们的开运花呢是真。那么当初呢，亚当跟夏娃呢，他们被赶出这个伊甸园的时候呢，神非常可怜他们两个人。 所以呢，就说如果可以创造出新的生命呢，就会赐予他们增长。那这象征的是神和人之间的和解。所以呢，在这个礼拜呢，收到这个真的祝福呢，也意味的是和解。而这个和解呢，除了代表的是你跟内心自己的和解，你跟对方的和解之外呢，也代表的是说你会变得比较知性而且冷静。 呃，也代表的是你会重新想要对于一段感情、一段关系呢，做一个裁判的一个角色。但是你要特别清楚的去想清楚，因为呃，当你在感情里面想把自己放入裁判的一个角色的时候，往往也会代表的是你很难坠入情网。所以你也要适时的去抛弃冷静，因为你是当局者而不是局外者哦。 下一个生肖呢，是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在当中呢是属于气氛压抑的一周，而在这个礼拜呢，我们要留意的事项相对的是比较多的，容易有隐藏的信任危机要发生哦。所以你一定要学会好好的安抚他人的情绪，还有自身呢也一定要有明确的目标，不要让别人感觉到你的散漫，这样子才能够一步一脚印的把眼前的一盼。 乱沙呢，给整理好，好，但是沙子你还是可以用水去把它变成凝固的，是吧？所以呢，我们就只要用对方法，也是一样可以整顿好眼前的一些事情的。那么在当周呢，要留意的天数有两天，除了是周二之外，还有周四。再来就是针对感情的部分，在感情的部分呢。 属羊的朋友们呢，在当中呢是受到皇冠贝母的祝福，而这个花呢，虽然是以黄色或者是红色这两个颜色为主，但是这两个颜色如果混合的时候，它的花瓣呢就会很像这个西洋棋盘的这个花纹，而且它只要在花坛中呢开出五六朵就非常的美丽哦，所以它的这个祝福呢，也代表的是绚烂。 在这样的一个祝福之下呢，也代表是你有具备呢能够夺目的才能，You're a very catching, eye catching。好，如果你不趁这个巅峰的时刻呢，去持续的去努力，去引起别人的注意，那么你也很快会跌入谷底。不，不管是做什么事情都是一样的。所以呢，在这个时间点呢，不管是 在人际方面或是感情方面，如果遇见能够激发你才能，或者是呃碰到一个是可以呃欣赏你的人，你都要格外的去珍惜哦。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在当周是属于需要果断行动的一周，而这也意味的是我们在生活中的事件呢，可能会迫使你呢。 做出一些改变，你可能会坚持当前的一些道路，因为它会让你觉得你不用跳出你的舒适圈，它给你提供了很好的一个稳定性、还有确定性跟安全性。可是如果你在其他方面感觉到不快乐，或者是你没有受到了挑战，那么你可能将失去的呃不仅仅是舒适哦，因为通常当你把一扇门关闭的时候。 然后另外一扇门打开，它可能发生的变化呢？呃，不单单是你没有看到的那些变化。哦。所以呢，本周老师要奉劝你的是呢，千万不可以犹豫不决。好，那再来就是在当周要留意的天数，有一天是周三，而我们在当周的开运花呢是小型水仙。 小型水仙呢，原本是产于在这个葡萄牙的野生种哦。那么它的祝福呢，也意味的是沉默，代表的是自怜自恋的一个状况。受到祝福的属猴子的朋友呢，在当中呢，其实是比较沉默寡言的。很多时候你会呈现是想要独自思考。 即便你在一群人里面，或者是在朋友里面，常常扮演的是属于那种微笑，然后在聆听的角色，呃，你是一个很好的 listener 的听众。但是呢，呃，你该积极发表意见的时候，或者是说在感情里面，你该积极的把自己的想法说出来的时候，都要把自己的心声说出来，才不会失去发声的机会哦。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在本周是属于一个新的开始，这也代表的是我们可以有一个新的工作职位或者是事业，它可以给你带来很多智力上的一个刺激哦，你也可能会发现你在一个新的环境会充满了一些新的挑战，而且你可以展开你的新的思想技能，哈，甚至你会受到内心很多的鼓舞哦。 你甚至呢会想要跟别人呢一起讨论新的想法，会涌入很多的新的创意，那么在沟通上也会感觉到十分的顺畅哦。对于自己想要做什么呢，也会有很清晰的一个愿景，因此你可以，呃，在这个时间点呢，非常去表达，好，也很想要去帮助你周边的人啊。那虽然在你你周边的人很多，可能是。 呃，新的面孔，甚至呢，周边的状况对你来讲，其实是属于类似像砍掉重练的开始哦。但是其实都不是一件坏事哦。那么在当周呢，要留意的天数有一天是周四。那么在感情的部分呢，我们的开运花呢是雪花莲。 那么在英国呢，他们给这个雪花莲呢取了不同的名字，比如说山谷的铃声啊，二月的白衣少女等等。这些名字呢，都意味的是说这个花是开放在寒冬，而且也告诉人们呢春天就要来的意思。所以它也意味的是说它的祝福就是欢喜。 在当中呢，这也意味的是属鸡的朋友们呢，你不畏逆境哦，不管你们感情有没有受到祝福，或者是你们是不是有门不当户不对的问题，或者是你们是不是有一些必须要克服的一些，比如说远距的问题，或者是价值观啊，或者是有一些呃需要 overcome 的状况，你们都会愿意去相信，只要能够先苦后甘，一起去。 呃，克服呢，哈，然后去就能够收割，啊，所以呢，对你们来讲呢，呃，这个这些东西呢，都是可以，呃，最后获得胜利哦。因此，以这样的一个心，这样的一个心态呢，去面对感情的话呢，多数呢也是比较可以呢，用笑盈盈的心态呢，去迎接最后的成果哦。再来，我们来看一下，就是针对属狗的朋友。 在当周呢，是属于会逢到重大变化的一周。如果你正在考虑改变职业的这个道路啊，或者是职业哈，那么你在这个礼拜也也是该去做出一些行动哈的时间点了。比如说，你可以适时的去呃，在呃这个上了，重新去找看看自己的定位在哪里，或者是说看看有没有新的机会。 哦，看看自己现在的市场价值有有多少哦。有的时候呢，即将要到临的变化呢，虽然看起来是很困难、有挑战性的，但是如果你不去确认看看，你又怎么知道自己有没有面对它的可能性呢？而这些可能性，实际上可能可以帮你发展更多的技能，或者是为你未未来呢带来更长远的一些准备哈，跟成长。所以，请你呢也让自己呢。 有这样的一个心路历程呢，可以去应变这样的一些变化跟潮流哦，因为这些可能都可以给你带来更好的成功哦。那么要预计呢，要留意的天数呢，有一天哦，是当周的周五。而针对感情的部分呢，属狗的朋友呢，在当周的开运花呢是智妍水仙，而这个水仙呢是属于圣洁的花卉。 它是用来祭祀在西元三百三十五年，基督徒在新建新教堂时，耶稣被钉在十字架受难，那的花，所以呢，它也意味的是神圣，在当周受到他的祝福之下，也代表的是属狗的朋友们，啊，你们在这个时代所追求的，好是希望有一个让你觉得是很圣洁、很高贵的对象。 那么你也需要加一把劲，因为你希望呢，呃，对方呢是可以给你无限的支持跟那个包容心的，好，那么很多东西是属于相对认的，因为你总是不能双标嘛，所以请记得，不管你有多少的要求在对方身上，请自己要先做到，才能够一样的要求对方哦。最后我们来看一下，就是针对属猪的朋友。 属猪的朋友在当中是属于沟通不畅的一周，而这也意味的是，在本周要注意，你可能呢周遭的同事会给你带来一些麻烦。这也表明呢，你现在产生的有一些想法或者是做法呢，是有一点牵强的，所以才会让你们呢中间会有一些问题出现，并且会导致失败哦。所以，请你要注意一下你的用词跟作风。 确保你能够清楚地表达自己哦，才不会传递错的指令。那么在当周经手的工作，可能你会觉得好无聊、好无趣，非常的单调、非常的乏味。然后因为这样子的上述因素呢，让你没有办法保持专注力哦。但是，请你还是要把持住哦。啊，所以在当周呢，要留意的天数是周六。而针对属猪的朋友呢，在感情的部分呢。 我们在当周的开运花呢是醋姜草。那在所有的部分哦，人们喜欢以醋姜草的叶子当茶饮，因为它略带一点酸味，不仅非常的好喝，而且对于缓和发烧和调血呢都有相当大的一个效用，可以说是一种健康的食物哦。 所以呢，这个花的这个祝福呢，就代表的是健康食品。在当中呢，也意味的是属猪的朋友们呢，对于健康方面会相当的谨慎，也非常的留意另外一半在生活上的规划，也会相当的想要去了解另外一半在生活饮食方面呢，还有计划是怎么样的。比如说，他几岁想要结婚，几岁想要成家。 呃，然后生活作息几点睡，几点回家，呃，全部都会想要记录在他的脑海里面哦，所以你就会觉得怎么管那么多，啊，不过呢，在先决的条件下呢，也是你要先有这样的一个对象可以让你管，对不对？所以呢，先把这样的对象到手吧。好，那么以上呢是针对在当周呢个别生肖要留意的事项。 再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属老鼠的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第二名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而在本周呢，这三个生肖的朋友呢，你们会显得相当的独立哦，而且你会更加的展现你们自己的自信、外向和友好。 以令人耳目一新的自信呢来对待爱情和人际的关系，这三个生肖更不太可能会为了迎合任何其他人去改变自己哦。而一般来讲，他们也不会太去在乎别人的想法，所以在爱情、感情、人际方面，老师也会建议这三个生肖的朋友尽量呢可以展展开你们的心房哦。呃，因为你们其实可以为你们的个性感到自豪。 呃，要尽量的去走出去，融入这个世界，融入团体。你们不要去担心自己的外表、外貌，或者是别人怎么样看待你的。呃，你们的小情绪其实都无所谓，只要跟人家分享，那么你就会发现，其实人家根本不在乎，也一点都不 care。他们呢，也只想要好好的跟你相相处，然后呢，也一点也也觉得这个没有你想象中的困难哦。那么，透过你这样的一个勇气呢？ 还有致富的天性，你就自然而然的就可以吸引很多人到你的身边来喽，而且也可以激励他们呢，跟你做一模一样的事情，去跟你好好的互动。如果已经是有情侣、伴侣对象的朋友们，你也会发现你跟伴侣在相处方面呢，呃，会相当的成功，比任何的时候呢会更加的开放。呃，在这种坦诚跟诚实的这种频率呢，也可以在这个礼拜。 更轻易的拉起你们之间的一个关系哦，所以在这个礼拜呢，你也可以呃，就是用多一点的感性，少一点的理性呢，来看一下你当周的这个角色哦。以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅。 如果呢想帮老师分享出去的话，老师也会很开心的哦。有要预约的朋友们，可以透过上方的微讯号或是下方的连结帮老师按下预约。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。